بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معذور ناظرین اسفائن ریل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے ظفر اقبال حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی راہل بنڈی اسلام آباد کے ڈفرنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ سے شیئر کرتا رہا ہوں جس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں جس کے اندر ہائی ریز کمرشل بھی ہیں جس کے اندر ہائی ریز ریزیڈینشیل بھی ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے پروجیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور آج بھی آپ کے لیے میں ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آیا ہوں یہ پروجیکٹ بیسیکلی میرے ان ناظرین کے لیے ہے جو اکثر مجھے کہتے تھے کہ آپ کو ایسا پروجیکٹ بتائیں کہ جو سستا ہو اور جو فوری قبضے والا ہو جس انتقال والا ہو دو والا پروجیکٹ ہمیں بتائیں جو آج پروجیکٹ لے کے آئیں گے النور ٹاؤن کے نام سے رواد کے اندر پروجیکٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہ نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے ساتھ بیل آئکن ہے اس کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکے الدور ٹاؤن بیسیکلی رواد کے اندر ہے آج ابھی میں سائٹ وزٹ اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں گلبرگ سے ہم جائیں گے میں وہاں سے آپ کو کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں باقی سائٹ کے شیئر کروں گا تو جو الو ٹاؤن ہے بیسیکلی روات میں موجود ہے جی ٹی روڈ پہ ٹورز جاتے ہیں لاہور تو مندرا ٹول پلازا سے پہلے کر کے جب ہم ویلی روات روڈ کو کراس کرتے ہیں اس سے ہارڈلی دو تین منٹ کے بعد کے کے روڈ روڈ روڈ موڑ ہے ہے جو منکیالا کہلاتا اس اوپر ہم جائیں گے تو مین جی ٹی روڈ سے یہ پروجیکٹ ہارڈلی آپ کا دو سے ڈھائی کلو میٹر کے فاصلے پہ ہے اور رنگ روڈ کے قریب تین ہے جو رنگ روڈ کا جو پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ شنی پل روات کے قریب کی جگہ کر کے جب ہم ریڈیو پاکستان میں کراس کرتے ہیں اس کے بعد شنی پل آ جاتا ہے تو وہ پہلے جگہ تھی اپروو تھی جہاں سے سٹارٹ ہونا تھا آپ کا رنگ روڈ لیکن اب جو اس کی فائنل اپروول آئی اور جس پہ اب کام سٹارٹ ہونے رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا آگے جا کے بیدیاں ایک جگہ ہے ایک ڈیڑھ کلو میٹر آگے ہے اسے مندرا ٹول پلازا سے تھوڑا سا پہلے کر کے یہ تو بیدیاں کے پاس سے آپ کا رنگ روڈ سٹارٹ ہونے والا ہے تو جب ہم چک بیلی روات روڈ کو کراس کر کے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ منکیلا روڈ آتا ہے وہاں سے یہ روڈ اندر جا رہا ہے اور ادھر سے آپ کا جسٹ دو سے ڈھائی کلو میٹر کے فاصلے پہ یہ پروجیکٹ ہے اور رنگ روڈ بھی آپ کا یہاں سے جسٹ ایک ڈیڑھ کلو میٹر کے فاصلے پہ ہوگا اور رنگ روڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں بیسیکلی رنگ روڈ کے تین پورشن بن رہے ہیں پہلا پورشن جو رنگ روڈ کا بنے گا ابھی وہ آپ کا رواج سے سٹارٹ ہوگا اور جائے گا یہ آپ کا موٹر وے تک پہنچے گا تو اس ایریا میں جتنی سوسائٹیز ہیں ان کو ٹچ کرتا ہوا وہ جا کے موٹر وے پہ کمپلیٹ ہوگا وہاں سے سنجانی تک اس کا بننا ہے اور پھر سنجانی سے برکو تک ایک روڈ بنے گا اس کا فرسٹ پورشن آپ کا ای e الیون سے اسلام آباد سیکرٹریٹ تک مرگلہ روڈ کی سوچ میں آلریڈی وہ بن چکا ہے اس کا اگلا پورشن جو بنے گا برکو سے سیکرٹریٹ تک کہے گا یا وہ نیئر فیوچر میں پلان میں ہے گورنمنٹ کے وہ بننا ہے اس کے بعد برکاؤ سے رواد تک رنگ روڈ بنے گا جو ابھی تک کی معلومات ہے اس کے مطابق یہ کہ برکاؤ سے نکلے گا اور بیک سائڈ سے ہوتا ہوا یہ تمیر کے ایریا میں آئے گا وہاں سے شاہ باغ جاپان روڈ اس کو کراس کر کے شاہ باغ کا ایریا آ جائے گا وہاں سے جو ہے نا یہ رواق کے ایریا آ کے پہ آ کے ختم ہوگا تو ہمارا یہ پروجیکٹ رنگ روڈ کے اندر آ رہا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ چلتے ہیں سائٹ وزٹ کی جو ویڈیو آج میں نے سائٹ پہ جا کے بنائی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ناظرین آج ازور سائٹ ڈیزن کے لیے ہم نکلے ہیں اور آج جو ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا ہے گلبرگ سے سٹارٹ کیا ہے اور ابھی ہم گلبرگ کے جو میں آپ کو گوگل میپ کے اوپر دکھانے جا رہا ہوں تو اس وقت ہم گلبرگ سے نکل کے مین جی ٹی روڈ کے اوپر طرف جا رہے ہیں اب ہم ٹی چوک پہ پہنچ چکے ہیں یہ اب گوگل میپ کے دکھا رہا ہوں میں ٹی چوک سے ہم لاہور کی طرف نکلے چکبیلی روات روڈ کو کراس کیا رائٹ سائڈ کے جو آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب ہم یہ منکیالا روڈ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم جی ٹی روڈ کو چھوڑ دیں گے لیفٹ سائڈ پہ ہم نے ٹرن لینا ہے اب ہم منکیلا روڈ کے اوپر ہیں اس وقت یہ ایک بڑا مشہور و معروف ایک سٹوپا ہے یہاں پہ کا ایک بنا ہوا پرانے وقتوں کا اس کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ جو چوک بن رہا ہے ادھر سے ہم نے رائٹ ٹرن لینا ہے یہاں تک سارے پکی روڈ تھی اور بہترین اچھی بنی ہوئی تھی روڈ اب ہم اس سے آگے تھوڑا سا ہمارا ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے جو کچا روڈ ہے اس کے اوپر ہم آگے جا رہے ہیں اب ہم یہ پروجیکٹ ایریا کے اندر آ گئے یہ جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اس وقت ہم پروجیکٹ ایریا کے اندر پہنچ چکے ہیں ابھی ہم اس وقت پروجیکٹ ایریا کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یہ جو آپ سامنے ایریا دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی ہمارا تیس فٹ کی گلی ہے اور اس کے ساتھ چار چار چار مرلے کے کمرشل یہاں پہ بنیں گے کی روڈ ہوگی جو ایک ریورٹ اس کا بنے گا وہاں سے ہم گزریں اسی ناظرین یہ جو آپ کو میں کے اوپر دکھا رہا ہوں یہ بیسیکلی اس ایریے کے اندر جو گڑبڑ ہو چکی ہے بیسیکلی یہ پانچ روپے کی کٹنگ ہے اور اس کے اندر آپ یہ بلاکس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ پانچ پانچ کی کٹنگ کے اوپر تو یہاں پہ آپ کا فوری طور پہ رجسٹری انتقال اور والا سین ہے کہ آپ نے رجسٹری انتقال کروایا اور ساتھ ہی آپ اپنا یہاں پہ قبضہ لے سکتے ہیں تو یہ بلاکس یہاں پہ پلاٹ لے چکے ہیں انہوں نے اپنے

پر ناظرین یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے جو مشینری کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ جو میں آپ کو گھروں میں ایک ہوں جو قریب آبادی اس کے ہے یہ تو اس آبادی کے اندر یہاں آلریڈی گیس بھی موجود ہے اور بجلی بھی موجود ہے اور اس پروجیکٹ کے اوپر پانی کے حوالے سے ہم بات کریں اس ایریا میں پانی آپ کا بیس پچیس فٹ کے اوپر آپ کا پانی آ جاتا ہے اور بور بھی سستی اتنا مہنگا نہیں ہے تو آپ کو پانی کا بھی سسٹم بڑا اچھا ہے یہاں پہ اور

وہ ان گھروں کے قریب سے کر کے گزرے گا یہ جو آپ کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں ان گھروں کے پاس سے گزرے گا یہ اس پورے پروجیکٹ کے اوور ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ والا ہو گیا ہے ساتھ ساتھ جو اس ایریا ہے اس کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے جس کو یہ ساتھ ساتھ ایکسٹینڈ کرتے چل جائیں گے تو آپ کو فوری طور پہ یہاں پہ دکھا کو آ کے اپنا فوری قبضہ بھی لے سکتے ہیں یہ تو سر ایک اچھا پڑھے بہت میرے ایسے تھے پھر بھی بار پر مجھے ریکویسٹ آتی تھی کہ آپ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ دکھائیے کہ جو سستا بھی ہو اور جو فون پر پہ جس میں ہم لے کے ہم اپنا پانچ کم کرا بھی سکیں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جو جہاں پہ آپ فوری طور پہ آپ اپنا اسی سے نکال ہے قبضہ دیں اور آپ کو بنانا اسٹارٹ کر دیں تو آپ لیے ایک بڑا اچھا ایک پروڈکٹ اور انتہائی سستا ہے تو ناظرین یہ آج کا ہمارا اوور ویو لوگ کام کے بارے میں نے اپنے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد سے آپ کچھ بھی جاننا چاہیں آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے فلیش کر رہے ہیں سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ